<laughs> A nossa ordem se quebrou com um nome cuja definição não consigo entender. Mistério a resolver. Meu espírito investigativo despertou. Uma estrela renasceu no exato instante que a missão foi destinada a mim. é você Vou em frente e tento alcançar Com a força do meu coração Sempre vai bater O destino pode dar a chance pra se arriscar Buscarei esperança nesse céu azul Foi se a quinta essência desequilibrada é, Farei tudo o que puder pra recuperar mas sinto que sou capaz. Se você está feliz ou acreditar, vamos juntos procurar o nosso caminho aqui. A bondade vai nos fortalecer. Deixe o Éden despertar.